Э, Кайф, да? Угу. Koric jest... A happy, happy guy. Oh, just a happy, happy, happy guy. Oh, just a look at that, a happy. Oh, the happy dog. Oh, just a happy, happy, happy. no, no, no. Hell to the no. Hell to the no. To the no, no, no. Kurikita kating, kurikita kata, kurikita kating, kurikita kata, kurikita kata. Боже, я еле помещаюсь, ваш драндулет, господи. Товарищ шофер, ну что это происходит?